ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቱብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ስፖንጅ የሆነ ምርጥ የኬክ አሰራር በድስት አብስዬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኬኩን ለመስራት የተጠቀምኩት ሁለት ከግማሽ ኩባያ all purpose ዱቄት፣ ሶስት እንቁላል ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ አንድ ኩባያ ወተት፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የካካዋ ዱቄት፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ baking powder እና አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። መጀመሪያ የማበስልበትን እቃ አዘጋጃለሁ። ድስቱን ዙሪያውን በወይራ ዘይት ቀብቼና ከስር እንዳይዝብኝ የማብሰያ ወረቀት አድርጌ ሙሉ ለሙሉ በዘይት ቀብቼ አዘጋጀዋለሁ። በማቀላቅልበት እቃ ውስጥ ሶስቱን እንቁላሎች እየሰበርኩ አስገባለሁ። እንቁላሉ ላይ ያዘጋጀኋቸውን ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት አንድ ኩባያ ወተትና አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። አዋጅ ጨርሻለሁ። ሁለት ከግማሽ ኦል ፐርፐዝ ዱቄትና አንድ የሾርባ ማንኪያ baking powder ነፍቼ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። በማሽን ነው የማዋህደው ወይም የማቦካው። መጀመሪያ ዱቄቱ ብትን እንዳይልብኝ ማሽኑን ሳላስነሳ አዋህደዋለሁ። ዱቄቱ ካዋሃድ ነው ጋር በደንብ ከተቀላቀለልን በኋላ ማሽኑን አስነስተን እናዋህደዋለን። የኬኩን ሊጥ አዋህጄ አብኩቼና አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። በሌላ አነስ ባለ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የካካዎ ዱቄት አደርጋለሁ። የካካዎ ፓውደሩ ላይ ወተትና ካዘጋጀሁት የኬክ ሊጥ የተወሰነ አድርግና ቀጠን አድርጌ አብክቻ አዘጋጀዋለሁ። የቸኮሌቱ ሊጥ በጣም ስለወፈረ ተጨማሪ ወተት አስገባና ቀጠን አድርጌ አዋጅ አዘጋጀዋለሁ። ሊጦቹን አዋጄ ጨርሻለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። ከኬኩ ሊጥ የተወሰነውን ወደ ማበስልበት ድስት ውስጥ አድርጋለሁ። ከቸኮሌቱ ሊጥ በማንኪያ እየቆነጠርኩ አልፌ አልፌ ቁጭ ቁጭ አደርጋለሁ። እየመጣልኝን ዲዛይን ነው የምሰራው። እናንተም እንደየምርጫችሁ አድርጋችሁ ዲዛይን ሰጣችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። ከላይ የኬኩን ሊጥ አድርጌ የቸኮሌቶችን ሊጦች ሸፍናቸዋለሁ። አሁንም ሶስት ቦታ የቸኮሌቶቹን ሊጦች ቁጭ ቁጭ አደርጋለሁ። ሊጡን በዚህ መልኩ አስተካክዬ የራሴን ቅርጽ ወይም የራሴን ዲዛይን ሰጥቼ አዘጋጅቸዋለሁ። ወደ ማብሰሉ ሄዳለሁ። ኬኩን እሳቱን በጣም ቅንስ አድርጌ ለአንድ ሰዓት በምድጃ አብስለዋለሁ ኬኩ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይህን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። መብሰሉን በስቴክን check አድርጌዋለሁ። በስሏል። አውጥቼ እዛው ድስት ላይ እንዳለ ለትንሽ ደቂቃ አቆየዋለሁ። ኬኩ በጣም ቆንጆ እና ስፖንጅን የሆነው ፍርፍር ነው ያለው። ዲዛይኑም በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ውስጡንም እንደምታዩት የሚያምር ነው የሆነው። ፍርፍር ብሎ ነው የበሰለው። ለቡና ለሻይ፣ ቦተትም ምርጥ ነው። ሞክሩት። አሰራሬን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።